ये ये के के भाग रही है नंबर फोर का नंबर फोर এই বললাম না এখানে লোক রয়েছে উপর দিক থেকে